La democràcia, ideada pels grecs, difosa per la independència americana i la Revolució Francesa i desenvolupada per les constitucions liberals del segle XIX, és avui la forma de govern majoritària al món. Concretament, la democràcia representativa en què s'elegeixen representants polítics que han de prendre decisions que responguin a la voluntat col·lectiva. La participació ciutadana s'articula en mecanismes indirectes a través de la cadena formada pels partits, els representants polítics i, finalment, els càrrecs electes, que són els que exerceixen l'acció final de govern. Al final de la cadena hi ha l'administració, pensada perquè s'encarregui de la planificació, organització i control dels recursos comuns per al benefici general. Durant el segle XX, la democràcia representativa ha estat el sistema com s'han organitzat bona part dels estats del món occidental. Al segle XXI, però, el sistema mostra símptomes de desgast per casos de malbaratament de diners públics, corrupció i, en bona mesura també, per la forta crisi econòmica actual. Moviments com els indignats o Occupy Wall Street, les primaveres àrabs i també altres incipients formes de participació ciutadana plantegen canviar l'actual sistema de govern i el seu sistema d'administració. Simultàniament, les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC, estan evolucionant cap a entorns més col·laboratius per l'efecte de les xarxes socials, principalment. D'una banda, podem tenir accés a gran quantitat d'informació, de forma fàcil i en qualsevol moment, i de l'altra, disposem d'uns entorns que faciliten la participació de les persones i, per tant, la interacció entre la comunitat i els seus governants, de manera directa i fluida. Entrem així en un nou paradigma social en què ciutadania, entitats, partits polítics, treballadors públics i càrrecs electes poden participar i interactuar en el debat, definició, creació i avaluació de les polítiques de govern de manera directa. És el que s'anomena govern obert, amb qui s'associen sovint els principis de la participació, la col·laboració i la transparència. La participació de la ciutadania, empreses, associacions i professionals en la definició i la creació de les polítiques i serveis que els afecten és ingredient indispensable del govern obert, per fer-ho possible, cal garantir prèviament l'accés generalitzat a la tecnologia, a la informació i al coneixement del conjunt de tots els actors implicats. L'administració oberta escolta activament aquests actors socials, els involucra, en recull les idees i fomenta el debat entre tots. L'administració conceptualitza i transforma en polítiques i serveis nous o millorats el resultat d'aquest diàleg constant. La participació dels actors no es pot quedar només en el disseny de les polítiques de govern. L'administració ha de ser tractora de la col·laboració entre tots per desenvolupar aquells processos dissenyats en la fase participativa i integrar-los amb els que ja existeixin. La innovació ha d'impregnar, necessàriament, les feines de coproducció de serveis tant cercant formes perquè puguin ser finançats conjuntament pels sectors públics i privat com per implantar-los de la millor manera. El procés no acaba en la implementació del servei. És imprescindible avaluar-ne l'eficàcia, l'eficiència i la conveniència. I aquí, novament, la participació de tots els actors és necessària per respondre a la pregunta «Com podem millorar?». És un procés de millora contínua per facilitar la creació permanent de riquesa social i, al capdavall, per la generació creixent de llocs de treball. El tercer concepte clau en el govern obert és la transparència. La participació i col·laboració de la ciutadania no tenen sentit si la informació de què disposa el govern i l'administració no és pública per a tots els actors implicats. El govern obert ha de difondre d'entrada els seus plans d'actuació i les seves decisions. Donar resposta ràpida i efectiva a les preguntes de la ciutadania i altres actors és la manera de mostrar la transparència d'un govern que concep el control social com una peça necessària per al seu correcte funcionament. Per això se sotmet de manera voluntària i sistemàtica a controls externs de qualitat dels seus serveis i de la claredat de les seves actuacions i comptes. Les lleis que pretenguin regular la transparència han d'incloure la publicació del conjunt de la informació del govern, els controls i auditories, la rendició periòdica de comptes i, si s'escau, l'assumpció i depuració de responsabilitats. L'obertura de les dades públiques és, doncs, un punt essencial en el trajecte cap a la transparència i és inherent a una estratègia d'obertura del coneixement en general. El govern i les empreses que treballin i actuïn en nom seu han d'obrir per tothom les dades resultants de la seva activitat. Les dades s'han d'oferir estructurades en arxius de format obert, interoperables i amb llicències que n'autoritzin la difusió pública. L'administració obre les dades perquè empreses, associacions i ciutadania les usin i elaborin nous productes i serveis que portin valor i riquesa per la societat. Govern obert és aquell que reconeix les capacitats i la saviesa de la ciutadania i per això l'escolta i conversa i cerca la seva contribució en la definició i producció dels serveis que impulsa l'administració. Govern obert és aquell que obre el seu coneixement i el comparteix perquè és conscient que així genera valor afegit i riquesa social. El govern obert és un govern basat en la col·laboració de tothom,